हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आर के ऑनलाइन और मैं आप लोग के लेके आया हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिसकी मदद से आप अपना ईमेल अकाउंट एक प्रोफेशनल ईमेल जैसा बना सकते हो बिल्कुल फ्री में तो चलिए चलते हैं आप वेबसाइट के इस वेबसाइट पर जिस वेबसाइट का मैं नाम बता रहा हूँ आपको ई मेल डॉट कॉम ये रहा हमारा वो वेबसाइट इसमें आपको सबसे पहले इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको साइन अप क्लिक करना है साइन अप क्लिक करके आपको जैसा मेल में बिल्कुल वैसे ठीक इसको फॉर्म को फिलअप करना है जैसे मैं भर दे रहा हूँ अपने आपको इसमें इतने सारे हैं ऑप्शन जिसको भी आप अच्छा लगे चूज कर सकते हैं मैं माई सेल्फ डाल देता हूँ नाम ये मैंने पहले से ही बना चुका है इसलिए बोल रहा है आप कोई अपना दूसरा चूज कर सकते हैं मैं मैंने अपना अकाउंट बना जिसको आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा मैं बिल्कुल प्रॉपर फिलअप करके आपको यहाँ पे मेल और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करा देना होगा उसके क्रिएट अकाउंट और मैं पहले ही कर चुका हूँ तो मैं चलता हूँ सीधे आपको लॉगिन पे और क्लिक करके यहाँ पे मैंने पहले से अपना एक बना लिया उसको लॉगिन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये हो गया हमारा ईमेल जो देखिए आप कितने प्रोफेशनल तरीके से ईमेल मेरा बना है और मैंने खुद ही बनाया और आपको भी शेयर करना चाहता हूँ so please like this video and video को अंत तक देखना अब क्या अंत हो गया थैंक यू